Hello，大家好，欢迎来到 Serena 的厨房。最近天气突然热起来了，那今天就来分享一道非常适合夏天喝的饮品——夏日柠檬汁。只需要四种材料就可以喝到这杯美味的果汁哦。那就开始啦！ 材料里有两颗柠檬，我们需要用不同的方法来分别处理。首先，第一颗从中间切开，然后切成厚片，最边边的两端可以不要。然后选一片最好看的。 留作最后的装饰。我这里要做两杯，所以拿了两片，轻轻切断一半后待用。接下来是另一颗柠檬，我们需要一个削皮器来得到一些细碎的柠檬皮，增加柠檬汁的清香。 接着给这颗柠檬去皮，尽可能的切去白色的部分。 然后把果肉从中间切一半，这就是处理好的两颗柠檬啦。然后就可以开始制作柠檬汁了。把处理好的果肉放进一个大一点的水瓶，用工具捣碎，挤压出柠檬的水分和果粒，放白砂糖后继续捣碎，直到糖基本融化。 放入之前切好的厚片，这里微苦的柠檬皮可以中和果汁的酸味，同时增加柠檬的香气。继续挤压柠檬厚片和果肉，这时候果肉部分的果粒和汁水都分离出来后，就可以夹出白色的部分，避免过多的苦涩。然后加入柠檬皮的碎屑，轻微混合后加入蜂蜜。 继续挤压直到均匀。按照我给出的比例，可以做出和超商一样的味道哦。最后加入六百八十毫升的饮用水，稍微挤压搅拌一下，柠檬汁就做好啦。先不要急着喝，放入冰箱三小时以上，让柠檬甜味和水充分。 且充分融合的柠檬汁会比刚做好的香浓很多，可以按自己的喜好加水稀释，再装饰上之前准备的柠檬片就完成啦。这次的柠檬汁是不是非常简单，非常适合在炎热的夏天享用，清爽又可口。喜欢的话就快试试看吧。那么这一期就到这里啦，我们下期再见，谢谢支持。